Yan, no? Card speed slow. So, lagi siyang ganyan. So, mamatay. Nag-stop na yung Action count, pang-China. Siyempre, sa Lazada po. Lazada binili. Mga courier natin ay eh, ang pambansang India, Dubai. Talaga. Circle lang natin itong itong button na to. Hold lang natin para lumipat yung screen. Yan. So, nandun na siya. So, hindi mo siya pwedeng gamitin ng sabay. Ayan po. Nakapuno na ito na siya. Opo, hindi pa siya puno. So, red. Then, pagpuno na siya. Nagbublue ng light, yung LED light. So, pwede natin siyang gamitin. Mabuti na. So, press nyo lang to tapos slide. SD card. Ayan, 64 gig lang muna. Subukan natin. Sinuha ko lang ito sa cellphone ng anak ko eh. Uh, ah, ayun siya makikita mo. Yung slot for SD card, yun. So, yun. After nyo ma-download yung Akasa Go, sundan nyo lang yung instruction. So, pindutin nyo lang itong button na to. Okay. Para ma-open yung wifi. No? Then, next. So, yun yung password natin. Connect to camera. Click lang natin yung unit. Spotify ready na daw. So, ano bang mangyayari? So, pag connected na siya, so pwede nyo nang maging screen yung cellphone nyo. So, back na lang yan ah. Ayun. Ayun. Okay. So, using your cellphone, halimbawa, itong action cam na nakamount sa stand, pwede nyo kontrolin dito yung mga setting. No? So, ma-access nyo na yung mga setting. So, may subukan naman natin. May kasama remove. Pwede mo itong lagay sa yung braso. So, ito for, for eh, image or for capture ng image. Ito naman, capture ng video. Subukan natin. Ayun. Ayun. initially nung tinesting ko yung yung SD card na 64 gig namamatay siya. No, namamatay yung uh, yung yung camera, nagsha-shutdown ng kusa na nakalagay is uh, yung speed daw ng SD card is slow. Hindi ko alam kung dahil lang malaki yung malaki yung SD card o dahil sa sa brand o sa sa type ng SD card. No? So pakita ko lang sa inyo. One eternity later. Yeah, no? Card speed slow. So, lagi siyang ganyan. So, mamamatay, nag-stop na yung recording, and then wala na. Kala mo nagre-record pa. Pero so hindi ko siya ilalagay sa sa protective casing niya para walang obstruction dun sa mic. Para marinig nyo rin kung okay ba yung quality ng uh, mic niya. Na wala tayong gagamitin any external mic. malubak dito. Malubak. Tingnan nyo kung nasa tabi lang. Ang video. Malubak. Tingnan natin kung uh, maganda ang kuha dito. Ito sa Rizal Street, Occidental Mindoro. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. solution ko sa Akaso Brave 7 LE. So for me, yung general appearance niya, goods naman siya. Kasi kung titingnan nyo, kung sa malapitan, pag mahawakan nyo, hindi naman siya mukhang mumurahin. Yes! Kung titingnan nyo sa malapitan. Okay, pagdating naman sa performance ng battery niya, So masasabi ko, safe na natin sabihin na meron kang 30 minutes of continuous use. After nun, anytime pwede na siyang mag-shutdown sa performance nung, o sa capacity naman niya. So gaya sinabi ko, sinubukan ko siyang lagyan ng 64 gig na SD card. But then ang nangyari, mamatay every time na magre-record ka. So binaba natin sa 32 gig. Uh, after nun, smooth naman yung pagre-record. So good points is dalawang screen. So pag while shooting, pwede mong makita yung sarili mo kung nakatuto ka ba dun sa lens, kung maganda ba yung angulo ng pagkakakuha na o pagre-record mo ng video. So good point yun, no? Pagdating naman sa performance ng camera niya, so indoor, mas maganda pa rin kung cellphone ang gagamitin. Kasi kahit na meron kang mga mga artificial light, LED light, napakadaming LED light dito sa bahay pero hindi niya pa rin kayang tapatan ng performance kung ikukumpara ko sa cellphone. Yung image stability naman, uh, okay naman siya. Yes! pa naman ako mapagkumpara ng ibang action cam. For me, okay na yung performance niya. Gaya ng sinabi ko, gagamitin ko lang naman siya sa mga DIY projects. Hindi ko siya gagamitin sa extreme sport. Complain ko lang dito is yung, yung uh, access port para uh, ma makapag-connect ka ng HDMI at uh, micro USB. So, hindi mo siya kayang i-manual na buksan. So ang ginagawa ko, gumagamit pa ako ng uh, tin hard plastic para mabuksan. So ginagawa ko, sasabay ko yung pindot, tapos sisingitan ko doon sa gap niya ng maliit na o manipis na plastic. So yun, nabuksan na siya. So yun, para ma-access nyo yung uh, ah, HDMI at micro USB. So yun sa mic, sa mic, kailangan mo talaga ng uh, external mic. Kasi kung aasa ka lang dun sa built-in mic niya na magre-record ka while nagbabike o nagmumotor ka, hindi ka mananalo sa ingay ng uh, hangin na nasa sa lupa mo. So gumamit ka ng external mic. So, yun lang. Overall, 4 star para sa mga first time user gaya ko na wala pang experience gumamit ng ibang action cam. So, pero para sa mga uh, user na budget friendly ang na-action camera ang hanap nyo, so pwede na to sa halagang 6,889. Pwede na. Compare mo naman sa ibang mahal na action cam. Pero yun nga sa performance hindi ko pwedeng kasi hindi pa ako nakagamit ng mga yun. So ito pa lang. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you.